सोसियल मिडियामा चाँडै नै सर्ट टाइममा भाइरल हुनुभएको मनिष लिम्बू भाइ र उहाँलाई गाइड गर्ने सुहाङ लिम्बू हुनुहुन्छ मसँग नमस्ते नमस्ते भाइ नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ एकदम आरामै आरामै नै आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ यस्तै इन्टरभ्यू सिन्टरभ्यू दिँदै मनिसको घर बनाउँदैछ होइन कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ बनाउँदैछ भन्दा पनि अहिले चाहिँ हामीले अब अपिल चाहिँ गरिरहेको होइन बनाइ त हाले छैन एउटा जस सोचाइ हो अब कतिको यसमा हाम्रो श्रोता दर्शकहरूले माया दिनुहुन्छ साथ सपोर्ट दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो होइन बनाइ चाहिँ हालेको छैन कहाँ बनाउने सोच्नु भएको अब सम्पूर्णले चाहिँ कम कमेन्टमा चाहिँ होइन भिडियो हेरेर झापा दमकमा बनाइदिनुपर्छ भन्नेहरू हुनुहुन्छ मरङमा बनाइदिनु पर्छ भन्नेहरू हुनुहुन्छ कोही चाहिँ माथि जन्मथलोमै बनाइदिने भन्ने हुन्छ सो कन्फ्युज भइरहेछ पछाडि कमेन्ट कसको धेरै कुन ठाउँमा आउँछ त्यो अनुसारले हामी त्यहीँ बनाउँछौँ हजुर मनिष भाइ यति छिटो हाइपमा पाउनुहुन्छ भन्ने सोच्नु भएको थियो सोच्न त अब सोचेको थिइनँ होइन तर उसको एउटा प्रतिभा पनि छ उसमा एउटा गला कला छ होइन त्यो कारणले चाहिँ कता कता सोचेको पनि थिएँ सायद सम्पूर्णले माया गरिदिनुहुन्छ होला जस्तो लागेको थियो माया पनि गरिदिनु भयो एकदम खुसी लागिरहेछ मनिष यति छिटो सर्ट टाइममा तिमी त धेरै चर्चित भयो कस्तो लागिरहेको छ एकदमै खुसी लागिरहेको छ मेलिना राईसँग गाउनु पाउँदा कस्तो फिल भयो हजुरलाई मलाई एकदमै धेरै खुसी लाग्यो कन्सर्टको लागि कतिको अफर आउँदैछ धेरै नै आइसकेको छ तपाईँलाई मनपर्ने नायक नायिका को को हुन् मलाई मनपर्ने त्यस्तै पल्स दायर राजपाल दायर नै मनपर्छ नायिकाबाट <coughs> अब हिरोनमा त त्यस्तै के के अधिकार नै मनपर्छ तपाईँले पहिलोपल्टै दयाङ राई र वर्षा शिवाकोटीसँग वीर विक्रम टू खेल्दै हुनुहुन्छ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ <coughs> एकदमै धेरै एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ मुभी वर्कसप कहिलेदेखि स्टार्ट हुँदैछ तपाईँ दसैँ पछाडिदेखि म त एकदम एक्साइटेड छु होइन सुटिङ कहिले हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ तर अलिकति अब चाडबाड पनि आएको छ चाडबाड पनि मनाउनै पऱ्यो वर्षमा एकचोटि आउने हो होइन सो एकदम एक्साइटेड अनि तपाईँको स्कुलमा फ्रेन्ड्स र टिचर्सले के भन्नुहुन्छ एकदमै राम्रो काम गर्दैछौ चाहिँ भन्नुहुन्छ घरको कति याद आउँछ <coughs> घरको <coughs> एकदमै धेरै आउँछ कसको बेसी याद आउँछ तपाईँलाई मम्मीको मम्मीको तपाईँलाई काठमाडौँ रमाइलो लाग्छ कि पास्तर मलाई दुवै ठाउँ राम्रो लाग्छ दुइटै ठाउँ मनपर्छ अनि नेपाल आइडल र द भोइस अफ नेपाल कतिको हेर्नुहुन्छ त्यो म खासै धेरै नै हेर्छु धेरै हेर्नुहुन्छ इफ अब तपाईँले चान्स पाउनु भएको भए कुनमा जानुहुन्थ्यो भोइस अफ नेपाल कि नेपाल आइडल नेपाल आइडलमा नै जान्थे नेपाल अहिले दुई महिना हुन लाग्यो लगभग दुई महिना गाह्रो छ कि छैन गाह्रो छैन किनभने ऊ ज्ञानी छ त्यही भएर एकदम सजिलो छ अनि मनिष भाइको लागि कतिको फन्ड उठिएको छ अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यही एट लाख जस्तो उठेको छ होइन एट लाखमा हामीले भिडियो बनायो त्यही हो बाँकी रकम छ विवादको बारेमा त अब आफूले गलत काम नगरेपछि डराउने कुरा कहिले पनि हुँदैन होइन एक एक हिसाबहरू राख्नुपर्छ आफूले कोहीले मागेको टाइममा आफूले देखाउन सक्नुपर्छ सो मलाई चाहिँ डर छैन त्यसको बारेमा म केही पनि भन्दिनँ जतिखेर जे हुन्छ म त्यो प्रुफसहित अगाडि आउन सक्छु मनिष र तपाईँको फ्यानहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ love you all love you चाहिँ अस्ति प्रेम दाइले नै गर्नुभएको थियो प्रेम दाइकै गाई गीत गाइदिन्छ यही म त सानो गाउँको मान्छे म त सानै घरमा बस्थे मत सानो गाउँको मान्छे यो अब यो चाहिँ होइन आउँछ पर्दैन राजपाल दाईको गीत छ राजपाल दाईकै गीत गाइदिन्छु मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो मैले मायाले दिएको चिनो फालुकी राख्यो मलाई दिने माया के अन्तै सारे के अन्तै सारे मैले मायाले दिएको चिनो अनि राजेश भाइ राईसँग गाउने प्लान छ भनेर सुनेको थिएँ नि के हुँदैछ राजेश दाईसँगको गीत कहिलेसम्म सुन्न पाइन्छ राजपालसँग दाई राजपाल दाईसँगको गीत चाहिँ होइन राजपाल दाईले चाहिँ मलाई एउटा गीत चाहिँ दिन्छु भन्नुभएको छ एरेन्ज भइरहेछ आजबाट एरेन्जको काम सुरु भएको छ चाँडै नै सुन्नु पाउनुहुन्छ होला सर मेरो देशलाई गीत रिलिज भएपछि कस्तो फिडब्याकहरू आइरहेको छ अब निकै राम्रो नै आइरहेको छ फर्स्टमा कस्तो गीत गाउनु भएको थियो हजुरले फर्स्टमा अब म पहिला पाँच सौदेखि हुँदा त मैले यस्तै प्रमोदाहरूको गीत गाउँदै थिएँ मनिषी घरमा कतिको कुरा हुन्छ तपाईँको धेरै नै हुन्छ गाउँको साथीहरूसँग गाउँको साथीहरूसँग भन्दा पनि दिदीहरूसँग दाईहरूसँग चाहिँ धेरै नै कुरा हुन्छ अहिले चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि मेरो पनि अकाउन्ट छैन होइन भाइको पनि अकाउन्ट छैन जति पनि भाइको लागि सहयोग पठाइराख्नु भएको छ मिडिया मार्फत अथवा मेरै मेरै मार्फत चाहिँ मेरो सिटिजनसिप छ होइन नागरिकता त्यसमा पठाइदिइराख्नु भएको छ अब बिस्तारै चाहिँ अलिकति यो चाडबाड सिद्धिएपछि मनिषको ड्याडीलाई ल्याएर ब्याङ्क अकाउन्ट पनि हामी चाँडै खोल्नेछौँ होइन अहिले थोरै समस्या भइरहेको छ सो सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा मनिष भाइको लागि घर निर्माणको लागि केही रकम पठाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मिडिया मार्फत अथवा मलाई सुहाङ मेरो नागरिकतामा छ त्यहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ मजाले मलाई खासै धेरै लाग्दैन एकचोटि अब जहिले सुनाउनुहुन्छ अनि स्टुडियो गयो रेकर्ड गर्दै थिएँ त्यो मेरो देश भन्ने गीत यति मिठो र क्याची गीत तयार पार्न कति टाइम लागेको थियो हजुरलाई त्यो <coughs> त्यस्तै त्यो चाहिँ तिन दिन जति लाग्यो होला दसैँको मङ्गलमय शुभकामना छ हजुरहरूलाई हजुरहरूलाई पनि अनि सम्पूर्ण हाम्रो गसिब नेपाल हेरेर बसिराख्नुहुने दर्शकहरूलाई पनि एकदमै हेप्पी दिपा हेप्पी दसैँ भन्न चाहन्छौँ है एकदम राम्रोसँग देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई राम्रोसँग दसैँ मनाउनुहोला नेपालमा जस्तो त हुँदैन अफिसले पनि विदेशमा होइन तैपनि आफ्नो जन्मभूमिमा नहुनु भए पनि इन्जोय गर्नुहोला भन्न चाहन्छु म चाहिँ धेरै पछि आँखा छोपी बसन धेरै पछि आँखा छोपे बसना सुन धेरै पछि सम्झना आँखा छोपे बसना धेरै पछि सम्झना आँखा छोपे बसना सुन त मनलाई यो के भएको हो कालीमा पछि पछि ओरालीमा अघि अघि यो केटी के भएको नचिनेसम्म को हो को हो चिनेपछि माया मन सम्भाल त्यो मन